Ola, compañeros e compañeiras. O voluntariado de sexto queremos ler este libro rimado, titulado A raíña de Turnedó, de Gloria Sánchez e Pablo Otero. Bo día do libro. A raíña de Turnedó. Este é o xardín da raíña de Tornedó. Aplaudan. Este é o mato do xardín da raíña e turne do, exclamen. Oh! Esta é a princesa que guarda a baeña do mato do xardín da raíña de Turnedó. Trompetas. Tiquiritó, tiquiritó, tiquiritó. Este é o lacayo que arrola a princesa que garda a do mato do xardín da raíña de Turmedó. Arrolos. Oh, oh, oh, este é o cabalo que monta o lacayo que arrola a princesa que garda a baiña do mato do xardín da raíña de Turnedó. Cabalguen. Cataclín, cataclín, cataclín. Este é o carro que leva a cabalo, que monta a lacaio, que arrola a princesa, que garda a baíña do mato do xardín, da raíña de turne do carrexen. Tacató, tacató, tacató, tacató. Este é o coche que tira do carro, que leva o cabalo, que monta o lacaio, que arrola a princesa, que garda a baíña do mato do xardín da raíña de turne do. Pitemos. Este é o rei que guía o coche, que tira do carro, que leva o cabalo, que monta o lacayo, que arrola a princesa, que guarda a variña do mato do sardín da raíña de Turne do trompetas. Este é o corvo que a niña no rei, que guía o coche, que tira do carro, que leva o cabalo, que monta o lacallo, que arrola a princesa, que guarda a baíña do mato do xardín da raíña de turno e do corbén. Gro, gro, gro, gro, gro. lobo que puso o corvo que aniña no rei que guía o coche que tira do carro que leva o cabalo que monta no lacayo que arrola a princesa que garda a baíña do mato do sardín da raíña de Túrnedo. Cantemos! Cocoricó, cocoricó, cocoricó. Este é o dragón Venacio Feroz, que sai do ova que puso corvo, que niña no rey, que guía o coche, que tira los carros, que eleva o caballo, que monta o lacayo, que rola a princesa, que guarda a baña, toma todo jardín de araña de turno de dos. Exclamen. ¡Oh! Este a la gran lavarada que bota o, la, que bota o dragón, que quere fritir, que quere engullir o corvo e o rei, o coche e o carro, o lacayo, tamén a princesa que garda a baíña do mato do xardín da raíña de Turnedo. Sopremos! Oh, oh, oh. Estas son as palabras que di o dragón. Soprade! Soprade, soprade, Se Senón como quente, tamén saben fríos. Ho, ho, ho, ho, ho. Berremos. Non, non, non. O dragón feroz come o rei, o corvo marchara, o coche e o carro, papa tamén o lacaio, e o dragón comenta. Doeme a barriga coa enchenta. Deixarei para a merenda a princesa que garda a baíña do mato do xardín da reiña de Turnedó. Berremos. Non, non, non. O corvo voa ao castelo e dille a raíña Veña, veña, correndo, animen. Corre, corre, corre. bomba, blog, intriga. Oi, oi, oi. Miñas donas, meus señores, isto é Venacio Cacharro, que ten un ollo morado, que ten o robo esfolado, que ten un corno ofendido, que ten un dente escachado, que ten os osos partidos, que ten un lume, o lume estrelado do sopapo que lle mandou a raíña de turno e do. Laiemos! Esta raíña que guía a ambulancia que leva o dragón, Venacio Cacharro, que comeu o rei, o coche e o carro, tamén o lacayo arrolador. A princesa ia sentada no coche coa raíña de Turnedó. Sirea! doctor que opera dragón que abre barriga do gran comellón. Tesoiras. Cerrón. Serrón. Ven aquí, aquí está. Un paraguas, una casa, una cesta, tres lombrigas, un vampiro, unha mesa, un abrigo e máis un tren de asar castañas. O rei, o rei, o coche, o carro, o cabalo e o lacayo arrefriado. Espirren. Achís! Achís! Hai un tremendo furado no bandullo do dragón. O doutor vai consultar nun tratado moi antigo Maneiras de reciclar un dragón rompido. Palabras. Bla, bla, bla, bla, Mentre o sabio doutor opera este malpocado, botemos pois catro bailes, movan os pés e os brazos. Charanga. Liro, liro, liro, liro, liro, liro. Esta é a estrada que vai cara a praia, que leva o rei, que guía o coche, que tira do carro, que leva o cabalo, o paxaro voara, que, que monta o lacalle, que terma do fío, que ata venancio, dragón flotador, que leva a raíña, que arrola a princesa, que guarda a baíña do mato do xardín da raíña de Turne do Batuxen. Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, choc. Miñas donas, meus señores, este conto está contado. Movamos pois as orellas para adiante e para atrás, cun vai ben compasado. Este aplauso singular deste xeito mo ensinou a princesa que guarda a vaiña do mato do sardín da raíña de Turnedó. Orellen, por favor. Flo, flo, flo, flo, flo, flo. flo.